iyi ve kötü her birimizin merak ettiği, anlamak istediği ve bu alan içerisinde belki doğanın içerisinde her baktığı yerde bir şeyin altı üstü, sağı solu ya da içi dışı gibi kavramlarla seyrettiği bir alandır. Ve her biriniz için aslında an beyan iyi ya da kötü bulunduğu yere göre, şarta göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin çok soğuk bir yerde, buzların içerisinde böyle çok üşümüş bir insan için bir mumun ışığı belki de çok iyi bir şeydir. Ama bunun yanında da çok güneşte kalmış bir insan için küçücük bir ateş bile iyi bir şey değildir. Çölde çok uzun bir süre susuz ve diyelim ki sıcak ve ateş altında kalmış bir insan için su çok iyi bir şeydir. Fakat o su çok iyi bir şey olmasına rağmen çölde kalan insana direktman su içirmezler. O iyi olan şeyin bile bir dozu, bir ayarı vardır ki önce ayak tabanlarına sürerler. Önce ayak tabanlarından o iyi olanı yavaş yavaş alması ve daha sonradan dudaklarına sürülmesi ve ondan sonra içilmesine kadar gidebilir içebilecek bir hale gelebilir. Öyleyse iyi ya da iyi olmayan dediğiniz şeylerin kademeleri, ayarları vardır. Tabii ki bilgi, şifa, şuur ve idrak uyandırıcı birçok iyi şeyler vardır. Fakat o iyi şeyleri her insanın kendi avucu kadar, kendi yüreği, kalbi kadar, kapasitesi kadar alabilme hali, durumu ve şekli vardır. İnsan olarak tabii ki dualite evreninde yaşadığımız için iyi kötü diye ayırdığımız bir süreç yaşandı. Fakat şuurlar ve idrakler arttıkça aslında bir kumaşın iki yüzü gibi o iki yüze de ihtiyaç olduğunu, eğer bir ceketin bir kumaşı varsa astarı da olması gerektiğini, içi varsa dışı, dışı varsa içinin de olması gerektiği gibi bu zan durumundan tamamen tarafsız bir hal içerisine geçiş de mümkündür. İyi kötü zannını, neyin ne kadar fayda ne ne kadar faydasızlık getireceğini bedenin çeşitli organları da test halindedir. Örneğin bedenimizde böbrek organımız, vücudun içindeki sıvıların faydalı ve faydasızlığını ayırt edebilmek üzere bir sistemdir faydalı olan kanı damarlara yollarken faydasız olan idrarı ise dışarıya, meseleden dışarıya atmaya yöneliktir. Yine keza bunu karaciğeriniz, işte diyelim ki bağırsaklarınız sindirim sırasında özünü alıp, faydalısını alıp, faydasını atması gibidir. Peki o faydalıyı alırken, onu diyelim ki kanın içerisine absorbe ederken e, ince bağırsaklarınız, diğerlerini dışarıya doğru gönderirken aslında onun için, onun görevi için o anda faydasız olanı yollar. Öyleyse her birinizin iyiye ve kötüye ya da o an için kötü diye nitelendirdiğiniz şeye bakışınız bulunduğunuz yer itibariyle değişecektir. Öyleyse ışığa ve karanlığa karşı da ruhiyat, maneviyat ve maddiyat olaylarına karşı da çeşitli bakış açılarınız değişecektir. Yani bulunduğun yer senin eğer gerçekliğinse senin gerçekliğine göre durum değişecektir. Bazen yatayda, uykuda, uyumada, dinlenmede olmak icap ederken, senin için bu durum çok iyi bir hal iken bazen dirilmek, uyanmak, ayağa kalkmanın iyi olduğunu göreceksin. İşte bunların ritmini anlayabilmek ve fark edebilmek için an beyan hayatı iyi bir şekilde gözlemlemen, duyularını açarak, duyularınla beraber hayatın ritmini seyrederken senin için o an için faydalı alabilirim ve bu benim için şu an faydasız, faydalı olmayanı bırakabilirim diyebilme hali işte senin artık iyi ile kötüyü ya da birçokları için bu nitelendirmenin seni ötesine taşıyacaktır. Yani sen artık aşağıdaki yüzeyden değil, trafiğe uçaktan bakıyor olursun. Birçok kişinin ileride olan, diyelim ki orada eğer bir kaza olduysa ama araçlar oraya giderken ne olacağını bilmeden çok hızlı giderken sen uçaktan, bulunduğun realiteden çok daha ötelerini, durumlarını tespit ederek bazen kendine, bazen de dostlarına ya da yansımalarına aktarımlar o zaman yapabilirsin. Yani iyinin ve kötünün pozisyonlarını kendi bulunduğun hal, yörünge ve durumdan an içerisinde şuurla seyredebilirsin. Bu güzel farkındalıklı hallere, ikinin bir edilmesine, zıtlıkların ortada tam da kendi merkezinde buluşacağı ve buluşturulacağı hallere geçişlerde, güzelliklerde buluşalım. Şimdilik sevgilerimle hoşçakalın.